Tja, die Gewerkschaften gehören eigentlich in das, was Peter Sloterdijk mal die ausgekühlten Bedürfnisgruppen nannte. Sie stehen für eine Gesellschaft, die auf industrieller Arbeit basiert. Und wir sind jetzt mittlerweile aber im postindustriellen Zeitalter angekommen. Und die Gewerkschaften haben noch viel zu wenig sich auf die neuen Fragen eingestellt, meines Erachtens. Viel zu wenig also für mich ist es überhaupt kein Widerspruch. Also für mich zeigt es gerade die, die Reaktion von den Gewerkschaften, dass wir gesellschaftlich noch viel diskutieren müssen und erläutern müssen, was man eigentlich mit einem Grundeinkommen äh, meint und dass man damit eben, eben nicht die, die Erwerbsarbeit ähm, abwerten möchte und dass man auch eben nicht äh, beispielsweise äh, flexiblen Beschäftigungsformen das, äh, das, Wort reden möchte, sondern dass man genauso weiterhin gegen Leiharbeit vorgeht ähm, und reguliert und befristete Beschäftigung und so weiter, dass das eben keinen Zusammenhang hat, sondern dass man ein Grundeinkommen hat und dennoch eine, eine in Anführungsstriche gute Arbeit in, in, in, der, in der Arbeitswelt haben möchte. Wir haben bei den Grünen ähm, sowas wie äh, Grüne Gewerkschaften, nennt sich Gewerkschaftsgrün, das ist eine eigene Unterorganisation äh, das sind auch nicht alle dafür, aber ich glaube drei Viertel. Also schon ziemlich viel. Die haben sehr lange mit uns diskutiert, die haben, glaube ich, auch verstanden, wo die Begrenzungen dessen sind, was Gewerkschaft früher war und was es heute sein kann. Und ähm, haben auch verstanden, dass sie ihre Tätigkeit, so wie Sie sie verstehen, also auch sozialanwaltschaftlich unter Voraussetzung vom Grundeinkommen möglicherweise deutlich leichter erfüllen können. Ja? Während sie heute oft in so ganz schrägen Situationen sind, also diese 3,50 Euro äh, Friseurlohn in, äh, in ähm, wo war es, glaube ich, Sachsen-Anhalt oder so, das ist von Verdi unterzeichnet. Ja? Also weil sie einfach in einer unglaublich schwachen Position sind. Ja? Das müssten sie dann nicht mehr. Und die Gewerkschaften könnten sich befreien auch von diesem Verhärteten und sagen, Natürlich vertreten wir auch weiter Interessen aller, aber toll, dass es das Grundeinkommen gibt. Jetzt kann sich endlich jeder selbst vertreten. Äh, ich halte nichts davon, wenn behauptet wird, in der Grundeinkommensbewegung die Gewerkschaft würden unnötig, sondern was kriegt der Chef und wie viel kriegt die Putzfrau? Da braucht es ein ausgebildetes Gerechtigkeitssensorium. Und da muss man den äh, Verführungen, die von den Obrigkeiten, also von den Unternehmern kommen, was entgegenhalten können. Und da braucht es weiter die Gewerkschaft. Aber auf der Gewinnverteilungsebene ist eine ganz andere Nummer.